Hola, no huyas, no seas cobarde. Venga, que son solo dos minutillos, de verdad, podrás aguantarlo. Somos el CIDEC, el Centro de Innovación y Desarrollo para la Economía Circular. Es una iniciativa que se está desarrollando en colaboración con la UPM y el proyecto Mares del Ayuntamiento de Madrid. Se ubicará en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas en Ciudad Universitaria. Espera, espera, espera un momento. ¿Qué, qué es eso de economía circular? Sí. Economía circular supone cambiar y pasar de un modelo de economía lineal, en el que se extraen recursos naturales, se transforman, venden y desechan, a uno en el cual los residuos generados al final de un uso X vuelven a ser reaprovechados para otro uso, y así hasta el infinito y más allá. ¿A qué moda? El CIDEC está compuesto por tres espacios diferentes. El primero de ellos, un contenedor marítimo donde se ubicará el Workspace de trabajo de plástico. Es en este workspace en el que se montarán las diversas máquinas desarrolladas por el proyecto internacional Precious Plastic. Será un espacio en el cual los ciudadanos puedan traernos sus residuos plásticos y ver, en primera persona y experimentar, con el proceso de reciclado y de transformación del plástico. El segundo Será un espacio multidisciplinar donde poder trabajar, investigar, crear y experimentar alrededor de la economía circular y sus aplicaciones. Es un espacio donde se pretende montar un pequeño fablab y un laboratorio Arduino con el objetivo de encontrar el nexo de unión entre las iniciativas ecológicas y de sostenibilidad y la innovación tan determinante hoy en día digital. Justo encima irá ubicado un espacio de oficina y de reuniones al margen del estudio creativo de las máquinas, donde poder desarrollar proyectos más relacionados con la antropología, metodologías sociales de concienciación, marketing social, etc. ¿Por qué es necesario CIDEC? Pues porque es necesario devolver de alguna manera a la universidad pública parte del potencial innovador y generador de conocimiento y tecnología que ha perdido durante la crisis. Es necesario porque la economía circular se va a convertir en un pilar básico para la competitividad y productividad de las empresas, por lo que es imprescindible que exista un centro de estas características que pueda asesorar y ayudar a las organizaciones a aplicar modelos de innovación circular. Y es necesario porque a día de hoy la economía circular aún es una desconocida para la gran mayoría de la población. Por eso es necesario que esto cambie, porque no tenemos otra alternativa. Es tremendamente importante que exista un espacio como el CIDEC, que sea atractivo para las personas y que consiga realmente incentivar de manera práctica a los ciudadanos y a las empresas a llevar a cabo esta transición hacia la economía circular. Tiempo. ¿Veis? Aquí <laughs> no ha sido para tanto. Más información próximamente en nuestra web. Muchas gracias.